Isak wis beres. Fermentasi ini yang rusak. Hmm. No. Pak, aku ngegis. Engkau sore lho, Pak. Gulek nasi mateng tenan. Orang mateng, iya tutup jagung. Jagungnya kuning, ngudar, kowe di kapok. Sesuai nama untuk kapok. Kowe mesti selalu seperti itu. Ini, anu, caranya kan gambar pengalaman di Gudewe lah. Hmm. Gudewe ya semakin lama semakin ya semakin lama semakin sayang. Iki nek kangge teng pari. Mboten apa nang segala jenis tanaman. Entak panen, Pak. Nggih. Minimal lek pari iki ping 3 utawa ping 4, Pak, nyemprot. Nek kelebihan nanti pengaruh gosong nopo. Buatan saja nih pak. Lek wis wayai pari bar jebol kaya kan wis ora memerlukan pertumbuhan. Yeah. Wilek petani nih sing wis pengalaman. Saya yakin ini kabeh ketua kelompok tani toh. oh wayahe iki kal nambahi KCL popo ngono kan ning nggih kuwi nek niki iki pemicu pertumbuhan iki lho Pak generatif Iya. Jadi anak ingin tambah oke, godong ingin hijau, ingin temu, ngerti niku. Jadi senang sisi, isi bedon neng. Media neng ge, benten. Lah isi kulo lebih cenderung tak kon gulek ini anu sepet lah media neng. Ora kletong neng. Kalsium. Ah, niku bener. Jadi sepet, utawa karu bonggol jebok, ngerti niku. niku mengke kopongan gabah niku malah mboten enten kepean nggih penting kula nyemprot lek wis bar pari biah rata mboten kula sampean semprot nyampe panen kurang telung minggu apa kurang rong minggu sik sampean semprot Neng aja sing iki, lek sing iki kok ijo neh. Sempet kali napa? Sempet maksimal umur pinten? Nek pari. Niki ya sak urunge jebul kuwi Mas, berarti 45 dino, kok 50 dino. Maksimal nggih. Nggih. Heeh. Berarti caranya mulai tandur mulai damel niki nggih yeah. pas. Pun pas. Kuwi rong minggu. Utowo gawe sing akeh terus tokne curigan, Mas. Aman nggih kuwi. Kadang kala lek wis wayah anu, uh, aku anu gek dadak gawe, dadak golek iki ngono cegah ngono kuwi lho. Ning lek gawe dhisik penak. Kaya ngene iki to, Mbah, dhisik ora anu. Tokne curigan tokne kono, wis. Butuh jupuk, butuh jupuk ngoten to. Niku lha mbok 15 tahun mboten napa-napa. Hmm. Sing penting nika, dobel tutupe ngene kok. Sampe hmm. tutupne sampe seretne. Lek ora ngono sampe tuk plastik sampe seretne kan kan. Lek mboten ngoten anu blater iki tak kok. Lek batong niku wis lain neh. Kadang kala disemprotne ning timun, malah timun muler e okah. Yung. Nah, kadang kala niku, Pak. Ngono kuwi disalahne organike. Ajane wis karena kebocoran kuwi, Mas. Salah penyimpanan. Iya. Niku mangke ada endapannya nggih nek. Eneng apa, Mas? Wo kah? Eh. Disaring nggih, Gus. Saring mengke. Berarti oh, jane ngenten iki lek dalam jumlah besar mrene sak mene iki, Pak. Kuwi digekne sing munyer ngoten. Kuwi kancaku Bandung. Hmm. Minimal 24 jam puter terus. Nggih. Oh, nek jumlah besar lho ya, Pak. Kayak mediane kletong, Pak. Terus baru bio, baru tetes kebutuhannya belum nih. Setel 24 jam. Minim terus saya. Eh. Utar baru nge aliran ini ditok netong dewi nah fermentasi pupuk kompos itu sami pak jadi kompos ini mau bodoh ini diparingi person orang ini waktu ini video nah, neng video aja subscribe video subscribe subscribe jangan lupa subscribe subscribe videonya wau apa pak nendro lurah gaul pak lurah gaul desa beringinan sih oh desa beringinan sih aku baru boleh ini ngono lurah gaul nah ini sing tren aku ini jadi presiden kan Ganjar Pranowo jadi lurah gaul menafsirkan Ganjar Pranowo presiden 2024 nih pak sing uang itu pak uang dulu uang kayak Dukun nih ceritanya Dukun Campur dukun larang lah ah, Dukun pak Aku kan gul terus Biar giri tak jedek kan yo Oh, ngono. Eh, tim ses. Heeh, ah, ah, ora jane. Ora keliru. Kaelu, kaelu. Dudu tim ses sapa e pedane ae. Sama Pak bahan ijo lek letok. Tetep nambahi tetes, terus nambahi niku sing ora ragine mboten sah mboten apa-apa. Niku lek pari sampean wis umur. Uh, katakan wis bar 50 dina, payai wong. Nggih. Terus lek terong wis wayahe wae. Lombok saged ning sing wis parahe wae. Nek sing kuwi. Sing niki lho. Sing benteng nek lek niki iso. Nggih. Untuk buah niku wis ora disambut. Sampe Mas. Sepet. Sepet lek sing nggih anu niku. Sepet karo bonggol debok lho. Bonggol debok malah nggih. Nggih. Nah, ngono engko ketek ngetes e sampean delok ning gone internet. Anu ketek e bonggol debok kandungane apa. Mesti kok oh mikrone iki. Makrone iki wis. Namung bahane kalih niku, Pak. Nggih. aktivator ya Nah, iku. Nah, iki Gak ya, sampai nih nuku nek mracem berapa hari? dua minggu minggu. dua minggu ya oh, minimal dua minggu lek aturannya dinas pertanian aturan nah, aturane iya, iya. kementerian tahun 2024 iya. nah, fermentasi itu minimal satu minggu lek manut gue loh Pak ning aku ke cukup aman ya Pak ini wis rong minggu lah nek sing niku sing awal. Biar apa? bioaktivator nggih niku nek didamel pupuk organik nggih damel pupuk padat nggih nggih niku nggih ketar rong minggu riyen nggih minimal rong minggu baru senek baru tinggi cara bakteri iki wis bener-bener anu ngono lho Pak wis mateng wis campur cara anune wis anak beranak wis gelem oh, ning kono Oke, organik. Iso ning campuran Mas itu. Jadi bahan campur lek kuwi tok ono khasiate ora eneng. isone menambah sirkulasi oksigen yang gue lahan. Eh, gue mamane biasanya cenderung sawai sampean ke ambles kok merang gue, gue malah ora. Soalnya sirkulasi ini udara, gue semakin bagus, oksigen ya bahasanya wong Pak Profesor Mang, oksigennya semakin bagus, terus tingkat asamnya itu semakin rendah, jadi malah pH tanah naik kayak. Jadi gue pari malah ora ambles kok tanduri ora ambles gue. ini lek untuk apa husunara lek ngarani ya ora mung basa iso yo merang <laughs> sulit suwi mas kesuwen kula kuwi dadi lek ye gawe granul ngerongot-rongot ngoten <laughs> dadi anu melek elek granule ora menih ye gawe bokasi merange ketara padahal merang kuwi kan telek pitik kae to nah anu maksudnya lemek telek pitik mengke tak gek nek grup perlu ne apa tekok napa mboten napa-napa ditunggu nggih mesti dijawab nih Mbak Insya Allah mas Mereka kadang ngolo kan penting sabrek <laughs> Kulo ke anu pak Lain ngore dinas ini dampingi loro Sumur dalam kebetulan ke kulo Anu nih niku <laughs> Dijai karo pak Kepala dinas surga ini kebetulan oleh pak Mar Di Karena ngue biok Sesuk Ngono sumur dalam ne yo kelompok tani yo deh Karno neh yo umur. Iya. Lah lek ning nggonku sampean dolan ning nggonku lep ki arek buka kran Pak Rembri ini. Oh. Liyane urung eneng. Eneng. Nanggo dhuwit apa dana desa? Desa dhuwit takaran kaya. Yo, mantap. Mantap. Nggih. Jadi anu mrene sampean lep karek ngomong nek aku lep ngono dibuka ampun. Liyane ora eneng. Canggih. wis canggih. Mrene okay. dewe mlaku wis dolano ning nggon ora sumur dalam. Oh, sumur dalam tak unggahne bare tak sipo. Langsung hmm, pakai tampo, pakai tampungan mboten? Nggih, mbone sing oleh kuwi bantuan kelompok tani to. Lah kelompok tani tak petung. Sing ngene Pak, kowe duduk manis kelompok tanimu oleh hasilnya oleh 80%. sing 60% pengelolaane. Nah, pengelola kuwi sing ngelola buku. Jadi sampean menenge kan yo pangkah oleh. Maksudnya ki dinak kelompok tani sing mengajukan proposal kono, sing marai oleh kelompok tani. Kuwi yo kita hargai. Kendaraannya kelompok tani. Nih, jaluk yo aja, Tanpa kelompok tani awake diraleh. Kita harus sadar pas. Jadi podo-podo ning kelompok tani nyapa kok ming titik. Lah kan orang lola. Eneng amoe sibel, eneng amoe sumur kan wis ora mikir, Pak. sing mikir kan iki tadi kelompok bundes nih gonku kabeh oleh duwe pitu ki eh mboten nggih pitu niku nek kelompok tani kok tak jaluk iya oleh ning komitmene kan jelas Nggih, 60 40, Pak. 7 sumur dalam. 7. Lek ku abe sak niki pun 17, Pak. Oh. Satu desa. Satu desa. Targete 22. Uh. Mboten pengaruh terhadap sumber air rakyat Mboten, ya? karena ada teorinya lain. Kalau oh. presentasi tanggap masalah sumur, aku yang gede Presentasi tentang sumur. Kayak gonku kayak eneng. Nyapa seriti ke orang. <laughs> Jadi sawo kayak suka lho, pendamping desa studi neng gonku. <laughs> Sawo, sak sawo. Kita tutoi sistemnya seperti ini. terus diimbangi dengan kebijakan lain wong konan tur pohon ini diwehi kan ini kita juga benturan dengan uh, eh, LH lingkungan hidup hmm? tatkala sumur ini terlalu ngawur legai tanpa aturan tanpa regulasi itu sumur umben kan sampun nggih sampun oke lor wis selesai Mbak Pak Mariono ditutup perah. pencekap oleh sampai nek anu. Marjono. Halo. Atas anu. Tahu Pak, saya anu apa nganggo sebuah. Niki Pak ya. Sadarke